Hallo, grüß dich und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich arbeite gerade am Licht und wir arbeiten jetzt dann an drei neuen Snare Drum Fills. Die schauen wir uns an. Folgendes, diese drei Fills sind vom schon veröffentlichten Videos abgeleitet, beziehungsweise von den Fills. Und wir schauen uns jedes Video ganz, ganz kurz rein, hören uns das an und dann zeige ich dir, wie du dieses Schlagzeugfill auf die Snare bzw. auf die Bassdrum übertragen kannst. Und damit starten wir gleich. Fill 1 ist Nummer 37. Ich habe mir das hier aufgeschrieben. 37, so klingt's. Wunderbar, das war Phil 37. Jetzt kommt Phil 73. Bada da da da da da da da bam bam badam. Sehr gut. Das war für 73. Und jetzt habe ich noch die Nummer 17 tatsächlich ist es. Wie klingt 17? Das hören wir uns an. Ist auch cool. Da, Badadadam, bam, bam, bam, bam. Und Bada, da, dam, bam, bam, bam, bam. Sehr gut. Das waren unsere ne, drei Fills. Und so kannst du, wenn du Lust hast, jedes Fill-In der Fill-In Friday Videoserie von den ursprünglichen Instrumenten auf die Snare übertragen. Wie gesagt, die Bassdrum kannst du dazu spielen, muss aber nicht. Sei da gerne kreativ. Ganz viel Spaß wünsche ich dir dabei und ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es gesagt habe, aber unten in der Videobeschreibung findest du diese Übungen von heute diese Schlagzeug fills in einem gratis Schlagzeugnoten-PDF. Genau, ich verlinke es dir unten, dann kannst du dir das ausdrücken, ausdrucken, sorry. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass ich da noch weitere Fill-Ins auf dieses PDF gepackt habe. Viel Spaß beim Üben wünsche ich dir. Abonniere sehr gern den Kanal und drück auf die Glocke, weil es kommen noch ganz viele andere schöne Videos zum Thema Schlagzeug spielen lernen. Ich freue mich, dass du dabei bist. Wir hören uns, wir sehen uns und bis demnächst. Tschüss!